Віталії, Віталіни, Віталіївни та Віталійовичі. Сердечні вітання прийміть від душі. І з Днем Ангела сьогодні щиро вас вітаєм! В мирі, радості, любові жити вам бажаєм! Зичим всім здоров'я й сили, великого щастя! Хай усе, що плануєте, неодмінно вдасться. Сил, наснаги і запалу, мудрості й кохання. Нехай ангел допоможе, здійснить всі бажання. Зичим також вам удачі, здобутків і звершень, щоб ніхто ваші таланти не міг перевершить.